So ada semut guys. <laughs> Benda apakah gerangan di sini? Mungkin ya mungkin ini perkiraan saya saja. Benda ini tidak ada di Indonesia ataupun tidak biasa dilakukan oleh orang Indonesia gitu. Tapi udah biasa di Malaysia guys. Sehingga abang Iwan ini mengalami kultur shock. So saya penasaran sekali dengan benda ini. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke. Okay. Jangan lupa tuh di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Linknya ada di deskripsi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel 2. Okey, masih bersama Firdaus, member saya. Kita hari ni kita rehat dah saja. Hmm. Ha, kalau dah saya nak tanya, di Indonesia ni macam apa ya? Uh, aneh kalau bahasa Malaysia dia uh, pelik ya, betul ya dah ya? saja. Kalau di Indonesia ya? ni macam aneh sebab di sana jarang-jarang sekali orang oh. minum minum air oh, dengan alah. menggunakan mangkuk dan plastik macam ni. Jaranglah oh, ditemui. Oh, yang enggak eh, ada di Indonesia. Ikan tepi ini macam ni. Tapi kalau di uh, Malaysia itu macam sudah biasa ya, Dawes. Uh, mungkin kalau kita lepak di Indonesia, nanti Dawes lah suatu orang nanti kalau Dawes melancong, saya bawa nanti ke Indonesia. Okay. Dawes teringin tak pergi Indonesia? Ha? Teringin lah. Teringin, teringin juga ya. Uh, ke Medan lah ya, Danau Toba. Nanti mungkin insyaAllah kalau ada rezeki boleh nanti kita jalan-jalan eh, amin, amin. kena ke patut, Indonesia. Kena pergilah. Ya, saya nak tanya Dawes. Ke Indonesia, Indonesia. sebab... Masya ini Allah banyak sekali kat sini benda juga makanan yang sedap. Jarang dijumpai. tapi uh, di Malaysia itu dah biasa betul tak? Ah, Kalau anak-anak okay. muda sini lepak mesti dia menggunakan mangkuk macam ni dah Betul tak? Okey okey okey. Okay. Uh, ah, kan? Jadi apabila kalau orang Indonesia lihat macam ni mungkin dia akan ketawa ataupun tergelak Karena apa benda ni jarang dijumpai di sana ya, juga jadi sih, benar. apa pendapat awak nanti Eh, apa pendapat awak tentang mangkuk ini lah? Cuba ceritakan sedikit. Mangkuk ni sebenarnya tak, tak ada apa lah pun. Dia semua Yalah. macam bagi dia. Ha, nak bagi dia sebenarnya. Nak, untuk dia duduk kat dalam ni. Senang oh, jadi senang nak sedut ha, lah ya. Senang nak sedut. Tapi, tapi comel tau kadang oh, eh, benda yang tak ada di, di sana tapi ada di sini jadi saya pun mula-mula yes, tengok kan eh guys ada macam ni mangkuk ha, jadi pun saya macam culture shock lah kan jadi pertama kali saya datang Malaysia kan gitu kan apa yang tak ada sana saya tengok sini eh pakai mangkuk ternyata ternyata uh, comel lah ya kalau bahasa yeah. Malaysianya ya, comel ya <laughs> Jadi pendapat awak itu je lah ya. Dia supaya okay. supaya Supaya dia boleh tegak dekat dalam ni Oh sebab dia tak tumpah ah, lah ya Supaya dia tak tumpah lah Dia ada praktis lah. sikit lah Dia ada ada ikat tepi Aha, Kalau di tak habis ada contoh lah Ada eh. emergency kan? Kita boleh bawa dah ha. benda ni kan ya. ha, Kita boleh bawa benda ni Satu dua Mangkuk ni kalau ini dia senang lah Tak tumpah kan, ha, kan? Lagi satu cas cas dia lain ke sama Kalau dia mangkuk ataupun dengan cawan biasa Kalau ni mahal sikit lah Kalau cawan biasa murah sikit Sebab oh. dia air dia lagi banyak. Oh lagi ah. big lah ya, big lah ya, lagi yeah. besar lah ya. Oh betul betul betul. Kadang-kadang saya tengok mana-mana kedai selalu kadang mangkuk ni, mangkuk bang, mangkuk kecil. <laughs> ha. Dia masih mangkuk ini masih kena deh. Memang ini dah tradisi turun temurun ke memang dah biasa? Ya, macam mana? Dia memang dah selalu macam tu lah dekat Malaysia. Ah. Dah sekali tak mangkuk. Kalau nak ah, lepak lama. Lepak anak-anak muda, orang-orang okay, tua. Okay. Mangkuk ini memang dah jadi hmm. tradisi lah ya. Tapi kalau di Indonesia saya jarang jumpa benda-benda macam Benar-benar, di sini juga tak kan? ada guys yang pakai kayak kan? gini ya. Comel kira kan Lucu <laughs> aja pun, lucu Ini guys, saya pun order juga Order air juga, limau ya Pakai mangkuk Jadi puas hati juga lah ya Jadi video ini saya bukan bukan untuk uh, membeza-bezakan ataupun macam mana Cuman saya jadi macam uh, benda yang uh, tak ada Jadi saya macam membuat video ini supaya sih uh, orang Indonesia tu melihat uh, keadaan yang ada di Malaysia Aha. ni kan gitu kan. Betul tak Ustaz? Jadi nanti Daus pun boleh bocor. nanti datang ke Indonesia jangan pelik pula nanti bang nak nak lima uh, nak apa tadi Milo ais kata. tepi lepas tu letak mangkuk memang tak ada dekat sana. ha, <laughs> itu je kalau awak minta mesti dia orang Tenggelam lah Dia orang macam Dia tenggelam kalau di sini Mangkuk ha, Jadi macam tu Jadi macam benda yang tak ada faham ha, jadi ha. jadi yang ikat tapi ni pun tak ada dah Ustaz yeah. tak ada ikat mati dia, ikat mati, dia selalu ikat mati. Ha, bukan ikat mati ikat mati ada tapi ikat tepi ni jarang kita jumpai ha, macam ni jarang sekali kita jumpai ha. mungkin di beberapa okay, daerah ada sekarang ya. berada ya. di uh, nasi apa tadi ni Ustaz nasi nasi lemak ya? ya. nasi lemak oh nasi lemak ini dekat kawasan kota Damansara di sini macam-macam jual ada ayam nasi ayam penyet dah habis dah. Tadi di Laos pun eh, oh, uh, dia tak makan hari ni. Lah. Uh, dia minum air saja sebab makanan ayam penyet tu ada kan kat Malaysia. Ah uh, nasi ayam rempah. Ayam kan. geprek kan, tu juga ada guys. Okey Daus terima kasih Jadi sama ni tadi ya, eh, tentang di apa tadi? Sama di Malaysia uh, makanannya. Air ikan tepi letak mangkuk tadi ya. Eh ha, jadi uh, penonton-penonton uh, Indonesia pun seronok tengok kan ha, jadi kan gitu wah di Malaysia ada macam ni kan gitu iya ha, okey Daus apa apa pesan-pesan Daus untuk subscriber saya oh, jangan lupa subscribe uh, channel baru One Anang One Channel 2 dan terus menonton uh, channel One okey dah. terima kasih selalu support uh, channel saya InsyaAllah kita akan membuat video-video yang bermanfaat uh, tentang uh, di Malaysia yang apa yang terjadi di Malaysia ini insyaallah saya akan membuat video lah ha, yang pastinya okey terima kasih dah bye. bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa di video berikutnya Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi ya pengalaman Abang Iwan yang shock kultur shock lah seperti itu karena tidak biasa gitu kan di Indonesia tidak melakukan hal ini, tapi di Malaysia melakukan. Nah, dan sudah menjadi kebiasaan seperti itu untuk anak-anak muda yang berlepak-lepak ataupun duduk-duduk nongkrong ya. Kalau di Indonesia namanya nongkrong guys, kalau di Malaysia lepak-lepak. Nah, seperti itu. So di sini kita bisa melihat istilahnya ada hal unik ya. Ada hal yang memang udah biasa di sana tapi nggak nggak biasa di Indonesia macam ikat tepi dan juga mangkok tadi itu nggak ada guys bener selama saya istilahnya ke warung mau kemana gitu nggak ada istilahnya minta mangkok seperti itu dan ya mungkin ini udah biasa di Malaysia sehingga udah enak aja gitu kalau kita pakai mangkok nah kalau di Indonesia untuk apa namanya es teh ataupun minuman-minuman yang dibungkus itu harganya sama guys. Kalau pakai apa namanya plastik itu harganya sama. Seumpama kita itu mau beli es teh gitu kan pakai gelas kita harganya 2000 dan kalau istilahnya dibungkus itu sama aja tetap 2000 seperti itu guys. Dan saya lihat tadi kalau di Malaysia itu agak berbeda mungkin harganya karena airnya lebih banyak katanya seperti itu guys. Dan di sini kita juga boleh melihat bahwasannya Abang Iwan dan kawannya orang Malaysia juga akur sangat-sangat rukun ya. Itu tanda bahwasannya persahabatan mereka ataupun pertemanan mereka sangat-sangat nyaman sekali. Oke, dan kita bisa melihat lah pergaduhan yang ada di internet ya kan, di Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Itu sebenarnya Eh gak paham juga lah guys Kenapa harus bergaduh gitu Kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik Kenapa harus bergaduh seperti itu So buat teman-teman semua Jangan pernah menyebarkan keburukan Tapi sebarkanlah kebaikan Karena kebaikan itu akan datang kepada kita Dan apabila kita mengerjakan keburukan Dan keburukan itu juga akan berbalik juga kepada kita So tinggal pilih mau yang baik Atau mau yang buruk Silahkan Pilihan itu ada di tangan kalian semua. Intinya adalah kita hanya mengajak agar supaya kita menjadi orang yang baik, agar supaya kita menjadi orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan. Apabila kebaikan yang kita sebarkan, insyaallah positif thinking kita, pikiran kita akan juga menjadi baik. Terima kasih sudah tengok video ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.